No, el autito lo tengo a la venta, todavía no ha picado ninguno, bro. Va, han picado, pero cuando le cuento cómo la historieta se pega la vuelta, bro. Pues si decir la verdad, el titular está muerto y por la verificadora olvídate, bro, ¿viste? Yo le borré los números, todo para no tener drama, ¿viste? Le borré el número de chasis, motor, le... pero lo agarré marchazo, bro. Y no tiene número ahora, ¿viste? Pero bueno, no pasa nada. Yo voy a encontrar alguno, bro, que no se quiera hacer el setón, que lo quiera pandar nomás, bro. ¿Para qué quiere tanto papeles que lo quiere volver el auto, bro? Dejate joder, bro, si el auto es un caño, bro. No huela porque el pichón no sabe cómo camina, bro. Subite, sentate, calmate y agarrate nomás, bro. Tiene un pique la puta madre, bro. Y eso que lo tengo acá, bro, pero. Le, le pone primera, pero no sabe cómo se estira, bro. Un chicle masticable cómo se tira la primera, bro. La segunda. Tres cuadros puedo hacer en segunda, bro. Pero dejalo nomás, dejalo, dejalo, dejalo. ¿No te pensás que yo le tengo miedo a los zorros que sin papelí? Yo ando por cualquier lado, me se están parando en el parque. A Dale le paso por el parque, bro. Mira si me van a jeder, bro. Donde me vengan a parar que ponga pan, los papeles le parto la cabeza, bro. A ver si van a querer parar de vuelta, bro. Lo juro, espanto al toque, papurri.